Ты беспощадна, когда нарядно, Горишь огнем, горишь огнем, горишь огнем Все мои раны, твоя награда Мы не вдвоем когда нарядно Горишь огнем, горишь огнем, горишь огнем Все мои раны, твоя награда Мы не вдвоем, мы не